Jenny, ¿qué es para ti violencia de género? Para mí la violencia de género es una mordaza y es eh, una forma de destruir lo que uno construye en su identidad. Es un grito mudo al final. ¿Y qué es para ti, Para mí violencia de género es tratar al otro diferente.